Goedemorgen. Het is iets over negen. Het laatste ontbijt hier in Bangkok. Voordat we beginnen aan onze terugreis. We hebben een rustige dag eh, voor de boeg. In de ochtend gaan we naar het zwembad. Dan gaan we naar MBK om onze theevoorraad aan te vullen. Dan weer naar het zwembad. En dan wordt het tijd om onze tassen te gaan pakken. Dus... En dit bij het ontbijt, s ochtends vroeg. Maar je zin in het. Het weer vandaag. Laatste dag, poepparty deel 1. MBK gaan we even de eh, laatste inkopen doen. Ah, Sunday holiday. The company the kids feed the pattern feed the oil. I don't understand. So, so today is cheaper? Yeah, today is Sunday, Sunday holiday. Ah, thank you. That's why it's cheaper. Yeah, that's why it's cheaper. We kunnen met de skytrain naar de MBK, maar ook met de tuk-tuk, want dat hebben we nog niet gedaan in Bangkok. En niet omdat het moet, maar komen. <laughs> Zo, onze toektoekvriend, die is weer weg, want hij wilde ons langs alle shops brengen en dat wilde ik niet. Dus eh, toen zei hij, nee, dan is het geen 50 pop. Toen zei ik, oké, bye bye. Dus dan maar met de skytrain. fish. Six hundred. Thank you. Bye bye. iets meer dan een uur tussen het vertrek uit het hotel en aan deze kant van de douane. Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam Airlines Cruise Flight. Look forward to serving you again soon. Goodbye. good morning. Nou, dat hebben we nog niet meegemaakt op Schiphol, dat we met de bus moeten. Op dit moment zijn wij de kopgroep. We zijn de <laughs> eerste uit het vliegtuig, we moesten eerst met de bus. we gaan nu naar de douane en naar de koffers eh, ophalen. En je weet wat dat eh, betekent, hè? Wat wel? Dat we tot het laatst moeten wachten voor onze koffers. Ja. Dat... Het gaat meestal samen. Ik spot daar zomaar wat eh, oude bekenden. Hoe was het? Ja, goed. Genoot, goede vlucht gehad? Ja, prima vlucht gehad. Ja. Mooi, mooi. Ja. <laughs> Wij ook. Het zit er op, jongens. Het zit er weer op, ja. Jij ook. Ja, wij gingen meteen eerst zaterdag. En... laatste stukje vervoer op deze fantastische reis. Leiden, Voorschoten met de bus. Spannend. Oeh, Zo, we zijn thuis eerste wat we gedaan hebben, althans wat Adeline gedaan heeft, is een lekker bakje koffie gezet. En een taartje gaat aan de overkant. Want het ziet er in het buitenland altijd ontzettend lekker uit, maar toch smaakt het altijd anders. Lieve, lieve Rob, je bent de beste. We houden van jou.